que yo sí te amé. Por tus ojos vuelvo a caer. Ya nada es igual si tú no estás aquí conmigo. Dejaste todo en el olvido, solo quería darte brillo. Eras la reina de mi castillo, me jalaste del gatillo.